os prazeres somos, no ser Aunque somos do areale Somos o mesmo que vosé Somos o mesmo Chegou o día de celebrar que a nosa compañeira Iria gañou o concurso Buscas Talento que mereceu este premio pola súa creatividade e imaginación o deseñar a talento. Si hai alguén neste planeta que teña talento e creatividade no ADN son as rapazas e os rapaces. Temos moitos talentos que son todos os nenos, as nenas, os mestres, as mestras e todas aquelas persoas que forman parte da nosa comunidade educativa. Estou super ilusionada de que o meu debuxo saia nun conto da mesmísima Ledicia Costas, unha das escritoras que leo pola noite. Sabedes que pasa? que o que non se di non existe, o que non se conta non pasa. E pasa que a min un día me chamaron por teléfono, me mandaron unha foto deste personaxe debuxado por Iria e me propuxeron escribir o conto. E vamos, por suposto non tardei nin tres segundos en dicir que sí, porque nestas aventuras hai que embarcarse. As do mare é todo o que o mar quita, todo o que o mar deixa elas empezaron a cantar, e o Manolo, ai, o Manolo dun lado ao outro empezou a levar o ritmo ali, e pensando canto faltaría para salir dali e poder cantar e poder bailar, ai, o traballo, como esclaviza as veces. Ai, elas seguiron cantando e seguiron bailando. Saca